Parabolic Slamy ASL Bang 30s bass beat your face bet big mad big yikes bop boji bussin cap catch these hands chuggy clapback cringe dank dead drip facts glow up goat hits different I oop it's giving IYKYK. Let him cook L plus ratio lit mid not UNPCOK boomer on god period rent free riz sheesh simp slaps snatched stan seuss t understood the assignment valid vibe check vibing wig shoddy JITFR. ASL Bank basado en los 30 golpea tu cara apostar Big Mad Big Yikes Bob Bully Bushing Cap atrapa estas manos y aplaudir encogerte húmedo Dead Goteo hecho, brillar Ghost golpea diferente y está dando y calle K déjalo cocinar L más proporción iluminado medio no tu NPC ok boom wrong god period rent free risk shish. Slay me ASL bang 30s base beat your face bet big mad big yikes bop boji bussin cap catch these hands chuggy clap back cringe dank dead drip facts glow up goat hits different I oop it's giving IYKYK. Let him cook L plus ratio lit mid not UNPCOK boomer on God period rent free riz sheesh simp slaps snatched stan sus t understood the assignment valid vibe check vibing wig shot Slime ASL Bank basado en los 30 golpea tu cara apostar Big Mad Big Yikes Bob Boogie Busin capa atrapa estas manos Chegi aplaudir encogerse húmedo desgoteo goteo hechos brillar Go golpea diferente y está dando y déjalo cocinar L más proporción iluminado medio no tu NPC ok que wrong period rent free risk shish sim slap snack stan susti entendió la asignación valid vibe check. Pibing wig shot y GTPR. Slay me e ASL bang 30s bass beat your face bet big mad big yikes bop boji and cap catch these hands clap back cringe dank dead drip facts glow up goat hits different I oop it's giving IYKYK. Let him cook L plus ratio lit mid not UNPCOK boomer on God period rent free riz sheesh simp slaps snatched stan sus t understood the assignment valid vibe check vibing wig shoddy jitfr. Slime ASL Bank basado en los 30 golpea tu cara a apostar Big Mad Big Yikes Bob Bully sin capa atrapa estas manos che y aplaudir encogerse húmedo desgoteo hechos brillar ghost golpea diferente y está dando y yeka déjalo cocinar L más proporción iluminado medio no tu NPC ok boom period rent free risk shish sim slap snack stan sushi entendió la asignación valid vibe check Pibing wig shot y GTFR Slamy ASL Bang 30s based beat your face bet big mad big yikes bop boji and cap catch these hands chuggy clap back cringe dank dead drip facts blow up goat hits different I oop it's giving IYKYK. Let him cook L plus ratio lit mid not UNPCOK boomer on god period rent free riz sheesh simp slap snatched stan sus t understood the assignment valid vibe check vibing wig shoddy jitfr.